cardio en vrai. Bon allez, on va se suspendre dans le vide. Bon alors, aujourd'hui, on est en plein road trip, on est dans le sud de la France et on s'apprête à monter une antenne de 350 mètres de haut. Celle-là. Du coup, on va essayer de monter ça, euh, prendre des petits plans drone et des petits plans à 3.6. Oui Ça, c'est le bon mood pour grimper une antenne. Let's go C'est tellement grand. On voit à peine le ciel à travers euh, tous les barreaux là. Du coup, on est au premier palier, donc elle fait 350 mètres. Et derrière, il y a ses petites sœurs. <laughs> Allez, ça part. Bon, on est à la moitié. On continue. Allez. Oh, ça commence à tirer sur les bras là ça va être cardio en vrai. Parce qu'elle est quand même hyper grande. Heureusement, j'ai trouvé une petite technique. Je pose mon dos ici, là. Comme ça. Et du coup, euh, mes avant-bras, ils forcent beaucoup hein. Ça va permettre de moins consommer en énergie. c'est fatigant, l'étage il était bien grand. Tout à l'heure, on a calculé combien de paliers On avait calculé 6 ou 7 paliers. Et là, on vient de se rendre compte qu'il en, reste vraiment 6 ou 7. <laughs> Allez, ça part Il en reste combien, Léo bah Là, il en reste 1, 2, 3 et le quatrième, ça sera à l'arrivée du coup. <laughs> C'est le genre de journée où tu cliffes de 25 mètres et deux heures plus tard, tu montres une antenne de 350 mètres. <laughs> c'est riche en sensations. Ça y sentir le vent là. mais à l'avant-dernier étage. <laughs> Ça reste plus qu'un. Mais c'est incroyable Ça va On y est presque. Yes 40 mètres d'ascension là, ça fume les bras. 40 mètres, tu te fous de ma gueule là 40 minutes d'ascension, putain. <laughs> Wouhou Oh les gars Oh putain Mais les gars Attention, position sculpture. Bon allez, on va se suspendre dans le vide, c'est parti <laughs> Je regarde le bleu ou pas Attendez, je, je vais peut-être remonter. Ah mais oui, il fallait juste avoir de la petite Yes. Je pense que j'en ai une de bière. Bon là je pense on a eu tous les plans qu'on voulait et toutes les photos qu'on voulait. Du coup gros merci à Léo Urban pour nous avoir donné cette idée parce que c'est une putain de dinguerie. J'ai passé mon temps sur antenne à prendre des photos et tout ça et vu que j'ai vu Florian se suspendre j'ai trop envie aussi ça m'a trop donné envie. Du coup bah let's go Yes Alors c'est comment la sensation bah c'est bien cool en vrai. Hein. Petite suspension euh, à 350 mètres de haut, <laughs> ça régale. Ah, je crois dans la vidéo on a fait que de dire qu'on était à 350 mètres mais en même temps on n'en revient pas trop en vrai. C'est quand même euh, je crois 25 mètres plus haut que la tour Eiffel. Du coup ça commence à faire beaucoup. Hein. Mec c'était trop stylé genre euh, je faisais mon plan, je disais à Vlado Vas-y, t'es où et tout, machin. On faisait vraiment. Euh... Vas-y, chacun son tour. Chacun son tour. C'était des bars. Ce genre de photo que fou il a fait. c'est marrant Mais non Ça c'est pète ça, elle est trop bien celle-là. Oh la ah vache, mais t'as les Flo. Alors là on vient de revenir de l'antenne, c'était une putain de dinguerie, on a tellement kiffé. On espère aussi que vous avez grave kiffé euh, toutes les images qu'on a ramenées. Franchement nous on a trop kiffé l'explo, donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous kiffez et puis euh, si vous kiffez bah, on en refera d'autres. Ouais, ce genre de trip, ça me fait bien bien plaisir de faire des explos, du cliff, du parcours. même si là, on n'en fait pas beaucoup en ce moment. ouais, parce qu'en ce moment, euh, il y a pas mal de blessés dans la team. enfin, il y a 4 blessés euh, sur 10 euh, personnes, sachant qu'il y en a qui font encore leurs études et tout. Donc là, on fait un peu plus de cliff vu qu'on est dans le sud. Et puis on trouve plein de spots. C'est toujours super spontané en fait. Là, on était en train de cliffer dans les gorges. Et hop, on est, on est reparti, on a vu l'antenne, on s'est dit ok, celle-là, <laughs> on va essayer de la, grimper. Ouais, c'était obligé. <laughs> Ouais, puis c'est trop cool. Euh, enfin, on aime trop euh, vivre un peu euh, dans la nature, camper dehors, faire des feux pour manger, etc. <laughs> c'est trop fou Carrément, ça fait plaisir aussi de vous emmener dans plein de plein d'aventures, plein de coins. Pour l'instant, c'est la France, mais on vous réserve des belles choses. on a rien plein d'idées, franchement, vous allez kiffer. L'année prochaine, ça va être une singerie. Allez